Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 no Maracanã, no primeiro jogo das equipes em 2021. Para o time rubro-negro, terceiro colocado com 49 pontos, o clássico é visto como uma chance de tentar diminuir a diferença de 7 pontos do São Paulo na ponta da tabela. No tricolor, sétimo lugar com 40 pontos, a meta é retomar o caminho do G6. O Flamengo terá quase sua força máxima, o Fluminense tentará a primeira vitória sobre o comando de Marcão, mas sem o treinador à beira do gramado. Ele testou positivo para a Covid-19 na última segunda-feira e cumpre isolamento. Em seu lugar estará o auxiliar Ailton. Os números recentes do Fla-Flu dão ânimo extra para o lado rubro-negro. Pelo brasileiro, o Fluminense não conseguiu vencer o rival nos últimos oito duelos. A última vitória foi em 2016. No Flamengo, com Rogério Ceni, a equipe terá o retorno de Gabigol e Felipe Luiz, que cumpriram suspensão no jogo contra o Fortaleza. O único titular ausente será Diego Alves, que segue em tratamento da lesão na coxa. Hugo Souza será mantido no gol. No Fluminense, com o técnico Ailton, a tendência é que a equipe seja escalada com mudanças significativas. Nenê e Marcos Paulo devem ser sacados com o objetivo de dar mais dinamismo ao meio de campo. Outra ausência será Nino, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Claro, recuperado de lesão, e Hudson, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, estarão de volta.